सुते सुते पवन छिर गया बिंदा सब अचे न थी छूट जंखे लगे इश्क जी उहो अचे उडे राये छोट जिखे लगे इश्क जी उहो अचे उडे राये दे तारो धागो बताए बधे या पानी पढ़ाए पिए तारो धागो बताए बधे या पानी पढ़ाए यार की जो जिगरी यार जुदा थे तब ऐ छाक जे सचो मानु सफा बे वफा थे तब ऐ छाक जे कारु धागु बताए बजे या पानी पढ़ाए